La charla ven, aplica por tu beca Cuando empezaste en esto tú jugabas con muñeca En el daño español mi nombre es la meca Tú crees que dejaremos que nos falten el respeto Tú andas buscando que te dé contra el concreto no me hable disparate. Desde aquí se oye el corazón como delante Despertaron una furia que nunca entenderán. Le daremos una guerra que nunca olvidarán. Traemos la rabia de pastor alemán. Ustedes son pollitos, nosotros gavilán. Estábamos tranquilos, ahora estamos necios. Si guerra lo que quieren, van a pagar el precio. El ataque es violento. Ven por donde quiera. Yo soy el guardián de la escuela. Pero bien, otra bulla para Alex de los amigos personales. Música del DJ y en breve otro de los artistas invitados. Recuerden que hoy también Mr. H2.